Alléluia. Amen. On a continuer à adorer le Seigneur merveilleux sauveur, Christ mon Seigneur, un veilleux sauveur pour moi, car mon âme, car mon âme est cachée au fond de son cœur, qui trouve de l'eau vive Oui, mon âme, mon âme que cachée, et Dieu say that's why pourquoi Pourquoi Lâchez de sa beauté. Oh oui, lâchez, dans sa beauté. Je sais je serai Jésus. Oh oui, l'éternel. L'éternel, on a, Jésus. Oh oui, le Père. tango asho kote

say